Hammaga salom. 1 oy avval Cleverly JM bilan 30 kunlik ajrimaniya challenge'ni boshlaganimiz haqida video qilgan edik. Azizlar, men do'stim Cleverly JM bilan ajoyib bitta challenge-ga kirishdik. Bugun o'sha challenge qanday o'tgani va uning natijalari haqida gaplashamiz. Aytgancha, agar videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, qanday qilib 1000 rubl yutib olishingiz mumkinligi haqida aytaman. Agar tayyor bo'lsangiz, men videoni boshladim. birinchi kuni o'zimni uncha urintirmadim ikki marta yigirmatadan ikki marta o'n beshtatadan отжимание qildim ikkinchi kun esa biroz ko'paytirdim avvaliga o'nta keyin ikki marta yigirmatadan va uch marta o'n beshtadan отжимание qildim mashqlar oralig'idagi tanaffusda meni bir savol o'ylantirdi qanday qilib chellenj so'ngigacha barcha отжиманиялар sonini eslab qolish mumkin va miyamga zo'r fikr keldi o'sha fikrga asosan kalendar jadval tayyorladim na jadvalga na kalendarga o'xshamagan bu narsa keyinchalik ushbu video ssenariysini yozishda menga juda asqotdi agar men birinchi kun 70 ta, ikkinchi kun 90 ta, uchinchi kun 100 ta qilgan bo'lsam to'rtinchi kun ishlarim sabab 60 tushdim ammo beshinchi kundan yana ko'tarildim 80 ta oltinchi kun o'tirib o'ylandim menimcha men yetarlicha bosim bilan ishlamayapman keyin esa mushaklarimga ko'proq bosim berish uchun yangi uslubda отжимания qilishni boshladim o'sha kungi natija 106 ta отжимания Yangi usullar mushaklarimga ko'proq bosim bergani uchun 7-kun bor yo'g'i 90 ta ajmaniya qildim. 2 kunlik qiynoqlarga qo'llarim dosh bera olishmadi va qiynamaslikni iltimos qilishdi. Пожалуйста. Butun challenge davomida eng samarali kun 8-kun bo'ldi. 175 ta ajmaniya. 9-kun 120 ta bajardim. 10-kun esa o'z-o'zimga dam olish kuni e'lon qildim. Challenge boshida tarozi buzuq bo'lgani sabab qila olmagan ishimni 11 kun qildim. Bir yo'la o'zimni chiroyli mushaklarimni videoga oldim. Menda yo'q bo'lgan mushaklarni. Keyin esa yana o'zimni qiynashda davom etdim. 17 kun oy davomidagi ikkinchi samarali kun bo'ldi. 165. Navbatdagi 2 kun 90 jumaniyadan qilindi. 20 kun esa yana dam olish kuni bo'ldi. Bu kuni men suvga tuxum pishirdim. Soch qirttirdim. Va yaqinlarim bilan kafeda ovqatlandim. 21-kun esa 35 tarjimana qildim va boshqa hech narsa qilmadim. 22-kungi 125 ajrimaniyadan so'ng Charchoq va dangasalik meni to'liq yengdi va men chellenjning so'nggi haftasi birorta ajrimaniya bajarmadim. Qanday qilib 1000 rubl yutib olishingiz mumkinligini aytishimdan avval ikki og'iz gapim bor. Chellenjni boshlashimdan maqsad o'zimni komfort zonamdan chiqishga majbur qilish edi va men buni o'zim uchun uddaladim. yil so'ngigacha qilishim kerak bo'lgan challenge va erishishim kerak bo'lgan maqsadlar qo'ydim umid qilamanki siz meni bu yo'lda qo'llab quvvatlaysiz obuna bo'ling layk bosing boshqa videolarni ham kirib ko'ring kommentariya yozing videoni do'stlaringiz bilan ulashing va hech qachon intilishdan harakat qilishdan to'xtamang men bundan oldin kanalimda chiqqan videoda mana u bir xato qilganman va men bu xatoni video youtube'ga joylangandan so'nggina bildim xullas o'sha xatoni topib menga instagram yoki telegram orqali birinchi bo'lib yozgan odam ming rubl egasi bo'ladi va men g'olibni keyingi videoda e'lon qilaman videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat yangi videolarda ko'rishamiz omon bo'ling